रांगी नावाचं गाव आहे तिथल्या आश्रमशाळेमध्ये पाचवी ते सातवी या वर्गातल्या मुलांबरोबर मी सध्या काम करतो सध्या तरी परिस्थिती अशी आहे की त्यांना बेसिक रिडिंग स्किल्स नाही आहेत तर त्या कशा मिळाव्या हा पहिला मुद्दा पण मूळचा मुद्दा असा की त्यांना वाचनाची गोडी कशी लागावी वाचनाची संस्कृती त्या शाळेमध्ये कशी निर्माण व्हावी त्याच्यावरती मी सध्या अभ्यास करतो माझे सगळे मित्र माझे सगळे कॉलिग्स मला नेहमी म्हणतात की मी खूप जास्ती वाचतो books have always given me strength and knowledge and made me what I am today आणि त्याच्यातून मिळणारा आनंद त्याच्यातून मिळणारं सुख त्याच्यातून मिळणारं ज्ञान हे भारतातल्या सगळ्या मुलांना मिळावं अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे सहा महिन्यापूर्वी मी गडचिरोली आणि धानुरा याच्यामध्ये असलेली एक आश्रमशाळा ज्याचं नाव गिरोला आहे ती तिथे गेलो होतो त्या शाळेची परिस्थिती त्या शाळेतल्या मुलांची परिस्थिती आणि त्यांच्या एकंदरीत शिक्षणाचा स्तर हे बघून माझ्या मनात असं मला जाणवलं की या परिस्थितीतल्या मुलांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे यांना सर्वात जास्ती गरज आहे आदिवासी आश्रमशाळांमधील मुलांचा वाचन आणि भाषा ह्याच्यावरती काम करायला मग मी सुरुवात केली क्वेस्टनी बनवलेल्या सक्षम नावाच्या प्रोग्रामसाठी एक टूलकिट आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला हे समजू शकतं की मुलं कुठपर्यंत कशा प्रकारे आणि किती चांगली वाचू शकतात आणि लिहू शकतात या आश्रमशाळेमध्ये पाचवी ते सातवीतली मुलं कशा प्रकारे आहेत तर साधारण ऐंशी मार्काची ही परीक्षा त्याच्यामध्ये चाळीस टक्क्यापेक्षा वरती जर का पडत असतील तर आपण त्यांना म्हणू शकतो की त्या मुलांना अक्षर ओळख आणि बेसिक व्होकॅबलरी आहे तर एकशे बारा मुलं आहेत त्याच्यापैकी साधारण नव्वद टक्के मुलांना चाळीस टक्क्यापेक्षा कमी मार्क आहेत अशा परिस्थितीमध्ये या मुलांनाचं वाचन कसं वाढेल या मुलांना वाचायची आवड कशी लागेल आणि त्याच्यातून मिळणारा आनंद कसा त्यांना मिळवता येईल याचा मी अभ्यास करतो सामाजिक काम का करायचंय कोणासाठी करायचे आणि कशा प्रकारे करायचं याचे खूप छान डिरेक्शन निर्माण थ्रू मिळते विदिन निर्माण we form a counter culture where in meaningful work and so problem social problem solving meet so मला काय करता येतं आणि समाजामध्ये कशाची गरज आहे याचा मेळ घालून जेव्हा एखादी काम सुरू होतं तेव्हा ते काम दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता असते आणि निर्माणमध्ये अशी बरीच लोकं आजूबाजूला मिळाली माझ्या जे अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्सवरती काम करतात की सिस्टमॅटिकली एका प्रॉब्लेमकडे कसं अप्रोच करावं हे निर्माणमधून मी शिकलो रिसर्च कशाला म्हणतात तो कसा करावा आणि तो कोणासाठी करावा हे प्रश्न मला निर्माणमुळे जास्त्या जास्ती खोल खोलवर पडले आणि त्याची उत्तरं शोधायला लागलो